Hi, my lovely friends on the internet. I hope you all are doing well. Xo'p, mana bugun yana hikoya tarjima qilishni davom etamiz. Bugun yana ikkita page tarjima qilamiz va sizga mm, ikkita savolim bor, ya'ni vazifam bor. Bittasi bittasi tarjima qilish, bittasi so'zdan foydalanib gap yasash. Xo'p, birinchi o'qib chiqaman hikoyani doimgidek hop avval qayerda to'xtaganimizni bitta eslab olaylik o'tgan safar to'xtagan joyimiz hop mana bu joyda edi then she looks at the dolphin again says good night ben and closes her window demak u delfinga e, qarab xayrli tun ben deb oynasini yopgan edi qiz ho'p endi davom etaman diqqat bilan the next day, Maisie goes to see Ben after school. She asks her mother, How is he? Mrs. King looks at the long red line on the dolphin's head. On the dolphin's head. He isn't eating, she says. There are lots of fish in a bucket next to the pool. Maisie takes one out and says, This is for you, Ben. The dolphin eats the fish. Maisie's mother is very happy. She says, That's good. He likes you. Three weeks later, Ben is strong and well again. He and Maisie are friends. She plays games and swims with him every day. One evening, Mrs. King says, Oh, John, I don't want to make Maisie unhappy, but. John King looks at her. I know, he says. Ben's well now. His home's back in the sea. Maisie's grandfather says, It's okay. Let me talk to her. mana do'stlar xo'p, mana shu joygacha tarjima qilamiz bugun ya'ni aytganimdek ikkita pech Xo'p, endi qani bitta bitta gaplarga diqqat bilan e'tibor berib tarjima qilib ketaylik Xo'p. the next day Maisie goes to see Ben after school uzungina gap ho'p the next day next day next ke, uh, keyingi degani demak next day keyingi kun Maisie goes to see Ben go go to see ko'rgani bormoq degani go to see ko'rgani bormoq demak Maisie Benni ko'rishga mm, bordi after school after keyin degani school hop maktab after school maktabdan keyin demak keyingi kun keyingi kun meyzi e, maktabdan keyin benni ko'rishga bordi she asks her mother she asks her mother u ask so'ramoq so'radi uh, her mother onasidan her mother uning onasi ya'ni uh, u uning ya'ni o'zining onasidan so'radi How is he? How is he? Uh, u qanday? How qanday degani how are you deymiz u. O'sha qandaysan? Ahvoling qanday deganda, xo'p endi how is he deb u qanday deb delfinni so'rayapti. Mrs. King looks at the long red line on the dolphin's head. Ya'ni uzun gap. Xo'p, Mrs. King looks at look at ga qaramoq juda yam ko'p uchrayapti mana shu hikoyamizda shu so'z look at ga qaramoq the long red line the long red line long uzun red line qizil chiziq uzun qizil qizil chiziqqa ya'ni uh, e, mrs king qaradi qarayapti uzun hmm, qizil chiziqqa on the dolphins head on ustida degani on ustida da uh, the dolphins had delfinning hop boshidagi had bosh mana bu agar siz so'zga mana shuni s qo'shsangiz s uh, mana bu belgicha bilan um, yuqoridagi <sighs> nima derdi shuni qo'sh yo yo'q qo'shtirnoq emas xullas mana shu belgi bilan ko'rib turibsiz dolfin keyin kichkina yuqorisidagi belgicha keyin s mana shu dolphins bo'lyapti mana shu ning qo'shimchasini beradi dolphins delfinning boshida dolphins dolphins hat hmm. demak mrs king qaradi uh, delfinni boshidagi delfinni boshidagi uzun qizil chiziqqa qaradi. He isn't eating. He isn't eating. U yemayapti. Eat yemoq degani eating u yemayapti. She says, u dedi. There are a lot of fish in a bucket next to the pool. There are a lot of fish in a bucket next to the pool. There are bor degani there are bor, a lot of ko'p, fish baliq, ko'pgina baliq, in a bucket. Bucket degani chelak degani, bucket chelak, in a bucket chelak ichida, in ichida degani, in a bucket chelak ichida, next to, next to hmm, bu yonida degani bu ham, next to yonida the pool. Pool o'sha aytganimizdek, hop, basseyn kichik bir basseyn pool basseynni o'zi kichik emas umuman basseynni o'sha pool deydi yoki hovuz ham deyiladi pool ba'zi holatlarda hovuz bo'lib kelishi ham mumkin ho'p there are a lot of fish hmm, in a bucket next to the pool demak poolni yonida ya'ni basseynni yonida chelak ichida ko'pgina baliqlar bor mana mana shu joyda sizlarga bitta vazifa bu yerda hozir e, videoni to'xtating va mana shu a lot of va next to next to mana shu ikkita so'zni ishlatib bitta gap tuzing bitta gap tuzing faqat bu yerdagidan boshqacha gap bo'lsin bitta gap misol gap tuzingda mana shu a lot of bilan next to ni bitta gapni ichida ishlating ikkitasini ham hozir videoni to'xtatib qani harakat qilib ko'ring Xo'p, umid qilaman, siz misol keltirib yozdingiz. Xo'p, agar yoza olmagan bo'lsangiz, mayli. Ozgina praktikadan keyin sekin-sekin xo'p yozishni ham o'rganib olasiz. Maisie takes one out and says Maisie takes one out. Take ol, uh, olmoq degani one bitta bir deyapti. Take one bitta oldi out tashqariga. Endi o'sha chelakni ichidan tashqariga olyapti bitta baliq bir dona Maisie takes one out uh, Maisie bitta bittasini oldi tashqariga oldi ya'ni chelak ichidan and says va dedi this is for you this is for you bu sen uchun for uchun degani this is for you bu sen uchun ban hop ban deyapti the dolphin eats the fish. The dolphin eats the fish. Delfin it yemoq e, yedi the fish baliqni. Demak, Maisie chelagichidan olib bergan baliqni delfin yedi. Maisie's mother is very happy. Maisie's mother is very happy. May, mana yana mana bir s kelyapti. Maisie's mother. Maisie's mother hop mezin e, onasi very judayam e, happy baxtli men xursand mezini e, onasi judayam xursand judayam baxtli ya'ni o'sha delfin yeyayotganidan she says u dedi that's good that's good mm, bu yaxshi he likes you u uh, u seni yoqtiryapti sen unga yoqyapsan yoki like yoqtirmoq hmm, he likes you u seni yaxshi ko'radi sen unga yoqyapsan ho'p mana shu yerda yana bitta vazifa bitta narsa kelib qoldi mana bu qani mazy's mother mana mana shu turibdiyu hozir tepada sizga bitta berdim dolphins hat ning qo'shimchasi bo'lib kelyapti mana bu yerda yana bir marta qaytarildi mazy's mother mazy's mother mayzinning onasi Э, mana shunga ham hozir bitta gap tuzing kommentda kommentda bitta gap tuzing э, qo'lingizdan kelsa albatta nimaga aytyapman buni chunki siz qancha ko'p praktik qilsangiz yozsangiz esingizda qoladi yozgan narsangiz albatta э, просто shunchaki eshitgan yoki o'qigan narsangizdan judayam judayam ko'proq yaxshiroq esingizda qoladi shuning uchun mana hozir to'xtataman videoni to'xtating va mana shunga bitta gap tuzing harakat qiling gapingiz xato bo'lsa ham hech nima qilmaydi men albatta kommentda xato bo'lsa to'g'risini yozib e, sizga e, javob qaytarishga harakat qilaman umid qilaman yozdingiz ho'p davom etamiz three weeks later Ben is strong and well again. Three weeks later. Three weeks later. Uch uh, hafta keyin. Three weeks later. Week hafta degani. Later keyin degani. So'ng degani. So'ngra keyin. Three weeks later. Uh, uch haftadan keyin. Uch haftadan so'ng. Ben is strong. Ben. Mm, ben. Kuchlik. Strong degani strong kuchli degani and va well again yaxshi ya'ni o'zini yaxshi his qilyapti well again again yana degani mm, well again yana yaxshi demak ben kuchli va yaxshi yana 3 haftadan keyin he and Maisie are friends u va Maisie are friends a do'stlar are friends she plays games and swims with him She plays games. U, hmm, ya'ni Maisie o'yin o'ynayapti, o'yinlar o'ynayapti. O'yinlar o'ynadi. And swims va birga suzdi yoki suzyapti u bilan with him. With bilan degani swim suzmoq, swim with him. U bilan suzmoq. Every day. Every day har kuni degani. demak har kuni u e, o'yin delfin e, u bilan o'yinlar ya'ni delfin bilan o'yinlar o'ynadi va birga suzdi one evening one evening mrs king says one evening mrs king says ho'p bir tunda bir kecha hmm, evening kechki payt degani kechqurun degani one evening bir kech bir bir kechda hmm, ya'ni bir e, bir kuni bir bir tunda bir tunda deylik e, mrs king says hop king xonim e, gapiryapti dedi oh john oh john i don't want to make Maisie unhappy i don't want to make Maisie unhappy men xohlamayman don't want xohlamayman want xohlamoq hop make make degani o'zi hop yasamoq degani o'zi asli ma'nosi make yasamoq degani oddiy odatda ishlatiladigan ma'nosi keyin yana bitta ma'nosi bor make degani majburlamoq ma'nosida ham keladi majburlamoq mana make mazy unhappy degani mazyni mm, baxtsiz qilmoq xafa qilmoq deyapti endi siz to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib making mazyni baxtsiz bo'lishga majburlamoq deb tarjima qilmaysiz lekin make Maisie unhappy make Maisie unhappy mana shu biror kimni o'sha xafa qilmoq ya'ni baxtsiz qilmoq yoki buni o'rniga boshqacha aytsangiz ham bo'ladi make e, misol uchun make Maisie e, misol uchun make Maisie nima qilishimiz mumkin sad xafa degani make Maisie sad Maisie'ni xafa qilmoq yoki make Maisie friendly Maisie'ni do'stona qilmoq demak uh, Mrs. King ya'ni onasi aytyapti mm, o oh, John deyapti John men Maisie'ni xafa qilishni ya'ni baxtsiz qilishni xohlamayman I don't want to make Maisie unhappy but ammo deb gapini tugatmadi John King looks at her John King looks at her Look at her ga qaramoq demak unga qaradi. John King unga qaradi. I know. Bilaman. He says. U dedi. Bands well now. Bands well now. Ben uh, hozir yaxshi. Ben yaxshi. Ya'ni o'zini yaxshi his qilyapti. His home's back in the sea. Uning uyi, his home, his home, uning uyi is back. He, his homes is back. Uning uyi back in the sea. Dengizda, back in the sea. Xo'p, mana shu joyda yana bitta ozgina bizni o'zbek tiliga tarjima qilish to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish nima deydi? qilishga qiyin bo'lgan ibora back in the sea deyapti-yu mana. Mana shuni o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri to'g'ri э, orqada dengizda deng э, orqada dengizda deb tarjima э, qilsa g'alati chiqadi ma'nosi back in the sea deb bu yerda oldin delfin dengizda bo'lgan bo'lganku delfin dengizda bo'lgan va dengizdan bu yerga keldi ya'ni meyzilan uyiga keldi endi yana uyga qaytib borish back bo'ladiyu back orqaga degani ya'ni bu yerda delfin orqaga qaytish kerak dengizga qaytish kerak degan ma'no kelyapti bu yerda his homes back in the sea ya'ni uni uyi uni uyiga qaytish kerak uni uyi dengizda buni to'g'ri tarjima qilsangiz uni uyi dengizda deb tarjima qilasiz lekin shunaqa tarjima qilsa mana bu joyda back ho'p tushunarsiz ya'ni bu yerda ortiqchadek tuyulishi mumkin lekin bu yerda back juda yam kerakli so'z his home his home's back in the sea demak uni uyiga qaytarish kerak orqada dengiz dengizdan kelganmi demak o'sha dengizga qaytib ketish kerak degan ma'noda boshqacha qilib aytishingiz ham mumkin misol uchun siz boshqa davlatga bordingiz o'qishga yoki ishga bordingiz siz aytishingiz mumkin uh, I have a lot of friends back in my home back in my country misol uchun back in my hometown I have a lot of friends back in my home country yoki hometown. Demak, meni ona yurtimda ko'pgina do'stlarim bor. Yoki I miss my parents back in my home country yoki back in Uzbekistan. Shunaqa qilib uh, gap tutsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Maisie's grandfather Maisie's grandfather says uh, Maisie'ning uh, bobosi dedi. It's okay. Hech qisi yo'q. It's okay. Hech qisi yo'q. Let me talk to her. Let me talk to her. Mana mana shu yer, mana oxirgi qismi hmm, let me talk to her. Mana shu gapni qani qo'lingizdan keladimi shuni tarjima qila olasizmi mana shu gapni kommentda albatta tarjima qilib qoldiring albatta keyingi videoda mm, keyingi epizodda men albatta buni tarjimasini aytaman lekin hozir siz kommentda qo'lingizdan kelgancha harakat qiling do'stlar siz e, kommentda yozganingizda xato qilishdan qo'rqmang xato bo'lsa ham yozing siz qancha ko'p praktis qilsangiz e, o'zingizga foyda men men sizlar uchun shunchaki e, praktisga imkoniyat yaratib beryapman mana shuni albatta sizni kommentingizni o'qib qolaman umid qilamanki bu video darsi sizlarga yoqdi agar yoqqan bo'lsa like bosing yoqmagan bo'lsa dislayk bossangiz ham mayli kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz kanalga ham albatta qo'shilib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying keyingi videolarda ko'rishguncha xayr